阿 <laughs> 黄小姐，我今日都算同你有缘啊！我敬你一杯酒，好嘛？唔会醉嘅，就饮杯罢啦。嗯。老夫子，我呢次特登嚟请你去游车河嘅，好嘛？ 老夫子，我呢次特登嚟请你去游车河嘅，好嘛？老夫子，我呢次特登嚟请你去游车河嘅，好嘛？老夫子，佢哋个个都有拖友啦，你又未有，不如我嫁埋俾你啦？哎呀，你又走埋啊？等埋。 老夫子，佢哋個個都有拖友嘅，你又未有，不如我嫁埋俾你啦！哎呀，你又想埋啊？等埋！老夫子，佢哋個個都有拖友嘅，你又未有，不如我嫁埋俾你啦！哎呀，你又想埋啊？等埋！